मेरे मन में शिवा मेरे मन में शिवा सासू में शिवा प्राणों में शिवा हर घड़ी में शिवा हर दिशा में शिवा आज पूजा हुआ है जय जय शिवा तेरे